Prior to the official handing over of the plan in Itare, C4 facilitated a community feedback meeting led by Douglas Buire. This feedback meeting included representatives from Itare Community Forest Association, Itare Chemosit Water Resources Users Association, partners such as the Kenya Forest Service, Water Resources Authority, County Government of Bomet, and the national government. So nita kuzungumza kuhusu yale ambayo tulifanya mwaka uliopita. Tuliwaita uh, baadhi ya wanachama wa user groups za CFA na pia tuliongea na baadhi ya wanachama wa RUA. Jambo la kwanza ambalo nitaweza kueleza ni kwamba tuliweza kuzungumza na CBOs mbili. User groups ambazo tulizungumza nazo ni zile ambazo zinafanya uh, ah, tree nurseries, ni zile ambazo zinafanya mambo ya kuweka nyuki, alafu kulikuwa na wale ambao wanafuga ng'ombe, alafu kulikuwa na wale ambao wanachukua kuni kwenye msitu, alafu tulifanya pia mijadala na viongozi wa zile user groups. Alafu pia tuliweza kuongea na watu ambao si wanachama wa RUA na pia si wanachama wa CFA. Lengo ni tulitaka kujua ni kwa nini wao si wanachama. Tulitaka kujua CFA inafanyaje kazi Je, CFA inahusiana na RUA katika shughuli zozote? Na kama wahusiani na RUA katika shughuli zozote, wanaona umuhimu wowote wa kuweza kushirikiana na RUA? Tulitaka pia kujua ni jinsi gani wanatatua mizozo. Tulipowauliza kuhusu msitu kama umebadilika, wengi wa wanachama wa CFA na wa RUA walisema kwamba wastani wa eneo la msitu umeweza kupunguka. Namna gani maji au mito? Oh. Kwa ujumla mlitaja kwamba maji katika mito midogo ya Itare idadi ya maji ama kiwango cha maji kimeweza kupunguka kwenye mito hiyo. Ule upungufu wa mavuli ile inaitwa cover, forest cover au mwavuli wa, wa, wa msitu umesababisha maji kupungua. Kwa hivyo mliweza, mnaelewa zaidi kwamba msitu unapokuwa katika hali ya kuzorota, unachangia maji au mito kufanya nini? Kupunguka. Vijito vimeweza kukauka kwa sababu ya ukataji wa miti umeweza kuongezeka, na pia upandaji wa ile miti ya eucalyptus umeweza kuchangia jambo hilo. Jambo la pili ambalo tulitaka kujua ni namna gani uongozi uongozi katika CFA na uongozi katika RUA. Wanawake wanaongoza vikundi hivyo. Vikundi vitatu kati ya kumi vilikuwa vinaongozwa na wanawake. Wanawake wanachaguliwa kwa sababu wana, wanaonekana kuwa wanaaminika zaidi hasa katika mambo ya kifedha. Wanaume wanachaguliwa. Mila na kitamaduni katika sehemu hii zinaweka wanaume katika hali ya uongozi. Kwa sababu, kwa sababu gani tunawaambia habari hizi? Eh, mara nyingi eh, tunapo utafiti unapofanywa na tukiambia matokeo yetu, tutaka mtuambie, je, ni hivyo hali ndivyo ilivyo na ni nini ambacho tunahitaji kufanya ili hali iweze kuboreka zaidi. The participants discussed the research findings citing that it was a true representation of the situation on the ground. Wacha niseme asante Douglas. Kuna hii neno naitwa sifo, sikuwa nikichua kwanza nilikuwa nikisema neno si, yani angalia badala ya eh, yani you see for eh, you saw for us ndio tukapata kujua kumbe kuna shida hapa, kumbe kuna shida hapa eh? kumbe kuna shida hapa. Tukajua ya kwamba kutengana msitu na maji ni mbaya, kwa sababu uweze panda miti bila kutumia maji, uwezi They applauded C4 for this method, saying that this is the first time they have ever received findings from a research that they have participated in.